Reportagen, Vegeta, Son Goku Ey, yo oh Marcel, ich hab da mal ne Frage Wie ist das so als halb Mensch und halb Nase? Lass die Videos, spiel lieber Sudoku Mois Reportagen, Vegeta, Son Goku <laughs>